не прикинул. Ебать. Хуя себе, блядь, нет. Он еще и стрелять умеет. Странно, да? Клуба, ты меня перекинул за небо, понимаешь? Да? Да. Ну отлично, нет, это... Нет, это... Нет. А! а! Сзади. А, а все. Я перестрелял на скидку, сука. Еще один сзади. Я тоже стрелял на скидку. Беги, беги, клумба, нет, нет, посочи сквозь, сквозь, сука. Сквозь пламя огонь. На, сука! Блядь. Отстрелялся, да, братан? Пошел нахуй, ублюдок. Лучара, ублюдочно. Зато и в поле к нам теперь перешел. У меня были, знаете, как в этом Age of Empires эти. Олуло. Олуло, да. Олуло. Олуло, Раш, ёпта. Паша готов? Вдохнул был непонятно? Нет, не, не выдыхайся, чувак, но, ну, но ну, не вовремя. Там буф осторожно. А Три анальных хуйца прописать надо. Эх. Че хуйца? Тебе хуйца, Вижу. говорю, прописать. А, давай, или я жду. Come on, bitch. Ай, блядь. Вот Кто, соснул? Охуй, да? А, ну да. да. Идут с Вов, откуда ты пробегал, там двое, Коля и еще кто-то там идет. Попадание. Ой. Уф остался, да? Держись. Блять. А, понятно. А, Дим, ну что ж ты так, ёпт? Молодец. <laughs> Иди ты нахер. <laughs> <laughs> Поигрались пилота. Дэвид. А! Блять, это свои уже. Да вы. <laughs> Ай, ну Молодец! Оля, красавчик. Ой, попал на виду. А, Отыскал. Ой, ой, захватывают, да, захватывают. Русский. Слушай, тут захватывают, а. пиздец. А. В сзади. Ты как ты не увидел? Не пускают. Что ж ты будешь делать? Если он тебя тоже убил, да? Да. Ты, Скай, блин, меня просто с вертухи повесил. Не попал! Погоди, погоди, погоди. Отхват. Блять. Угу. Он там, да? Прям у лестницы, прям у лестницы, да. Еще на ТС кидать, да. Бам-бам-бам. What's and it? now you are dead. Boom, boom, boom, boom. Without your head. <laughs> Boom, boom, boom, boom. Это разумно, да? Ёпка, я тоже думаю, еще этого. Лестница. Бля, он э, все еще лестница еще, ничего не чиста? Конечно. Да, он там сидит. <laughs> Радуюсь. А, я думаю, что он поет. Бум бум. Нажрался, что ли, уже? Кайна Гефанин! Кайна Гефанин! чтобы я отдал. Немец держит. Подход слева из пулемета. Да, давайте в пять Подожди. Разумный, Разумный товарищ, хватит. Огонька! Нет, нет. Бля, из окна угостили. О, отлично. Я думал, да, да, да, нет. Там Ты русский был, блядь? Второй, двое. Я не твой камератен, германская собака. Германский собака. Германский собака. Бля, справа. Германский собаку, блядь. <laughs> Сука. Курва. Ой, на втором этаже На втором этаже... Э, Ах ты... Там, блядь, не попал по сучаре, не попал, не попал, не попал. Блядь, говно, собачий ублюдок, мать твою, сука! Оно лежит. Ой, на меня выжидает. <laughs> Лагануло. Такая аккуратно. тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. тут кто-то ползал, я видал даже. Mm. Вот это ползал. Клумба, не беги, вот. Ну не бежать. Это ну, запахано было, конечно. Как приятно, что это разбивает. Ой, лежу. <laughs> Морковка обратно заходит. Уничтожил. Разорви он нахуй. О, он в дю. <laughs> Теперь это за ним шел, да? Я, я причем в листу стрелял. Так, вижу. О, в дым просто сильно. Класс, я это видел так вижу. О, в дым просто стрельнул. Ой, там катится, катится, маршрутка уже катится, несется, нам всех пора. Слева, справа. Сука, гонь прямо. Вижу. Вижу. Help. Прячьтесь, падайте. Ха, лошаровый. Рычатку, рычатку. А, закинуть? Закинуть. А. Подожди, маршрутка. Скай, ты не добежишь. Скай, ты побежишь. Я, должен был закинуть, но я что-то не подумал, не закинул. Тот же. А, на кругами есть. Что ты? вышел. Да, нахрен. красава. Давай здесь вы уходим, давай здесь. Сейчас нас а, О, я его убил, нифига себе. А я, а я знаешь, я, я взорвал это. На ходу не стоит машину тыканье. Нет, можно, выходи. Это не только красава. Осторожно, сзади! Блин, я не а заснял, слышишь? Машина, я не заснял просто этот момент. У меня, кстати, включена эта штука. Э. Ну, у них. Вот машина, Олег здесь. На нахрен. Кто-то нас подбирает оружие. Аминь! Конечно, мародерничает. Шикарно подбил. Так, я слежу за пиратом, я сейчас буду его координаты вам передавать. Джек справа, внимание. Ой-ой-ой. О, понятно. А, это ржавый. Да, искай, искай, аккуратно. Куда ты техка полетел? Нет, нет, нет, нет, нет. О, нет. попал, слушай. Неплохо. Тебя попал? Нет, давай, давай штыки, штыки, штыки, штыки. У меня нет патрон, ты где? <laughs> Отлично. А ты, сука! А, а ты, Олег. Да ну Конечно, ты, блин, блин, блин, блин, блин, А что ж ты меня не пошел резать-то, а? Да, ну, я добежал. <laughs> Нервы сдали, да? А я был уверен, что ты пойдешь меня резать. Я даже не, сомневался в этом. <laughs> Я хотел на Мимо. сыгра сыграть, хорошо, честно говоря. Хорошо, попал. Э.